Ora boas pessoal, daqui falo do grupo mais um vídeo, manos. Desta vez é um vídeo aqui mesmo rápido, é um aviso para vos dizer que eu tenho um novo canal, manos. E esse novo canal é de que É de musically ou seja, é tipo, é como se fosse dub smash com músicas, estão percebendo? Uh, ah, e o que é que eu vou dizer? Uh, o link está aí em baixo na descrição, é logo o primeiro link, está bem? Se puderem ajudar deixando sub e like no último vídeo, agradecia bastante. E este canal vai continuar de gameplays, não é? Mas aquele também vai haver vídeos, ok? Portanto é isso, espero se me apoiem, fiquem bem e fui.